Hola, soy Natalia Hernández, soy, de Costa Rica, soy estudiante de cuarto año de la Universidad de ERP. El año pasado realicé mi pasantía en la zona sur de Costa Rica, en un lugar llamado Coturus, donde soy originaria. Aquí trabajé capacitando en agricultura orgánica de escuelas, trabajé con una comunidad indígena de la etnia Nove Buglé. Esta esta comunidad hace pocos años era nómada, ahora se está tratando de cambiar sus costumbres a costumbres sedentarias. Eh, hay instituciones que le han estado ayudando en este transcurso del tiempo para también propiciarles el desarrollo y que ellos mismos puedan construir un futuro mejor. Yo trabajé con ellos capacitándolos y asesorándolos en cómo sembrar, ya que ellos no tienen ya que por cultura ellos no tienen estas técnicas. Eh, trabajar con ellos fue un poco difícil, ya que como yo era nueva no me aceptaba. Para poder entrar a su comunidad tuve que trabajar en diferentes actividades, como en ferias, trabajando con otros profesionales que ya llevaban años trabajando, para que me escucharan y, tomaran en cuenta lo que yo les decía. Eh, cuando yo logré entrar a su comunidad, ya que es un grupo muy cerrado, ellos me empezaron, empezamos a trabajar juntos, en capacitarlos en cómo sembrar semillas, en hacer semilleros, en hacer abonos orgánicos. Esto para que ellos mismos puedan tener sus hortalizas y se coman lo que ellos producen, ya que son una comunidad que sufre de desnutrición. También tratamos de buscar alternativas para que ellos salieran adelante como siembra de cacao y que ellos mismos realizaran sus chocolates y cosas y buscar empresas que les ayudaran a lograr esos objetivos. Trabajar con esta comunidad contribuyó en mi persona a saber cómo trabajar con distintas personas de distintas culturas, además de cómo, de cómo diferentes personas con diferentes profesiones llegamos a cumplir un objetivo pero se necesita de todos nuestros conocimientos para ello. También realizar la pasantía es una experiencia muy importante a nivel de cualquier estudiante, ya que ayuda a que uno vea un poco el entorno en que se va a enfrentar cuando uno se gradúe y sea un profesional.